Assalomu alaykum Andijon ustalar obunachilari. 2 darsdan beri sizlar bilan Qur'onni o'qishni o'rgatadigan programmalar haqida so'zlashib boryapmiz. Mana bugun Qur'on o'qishni to'liq tushunib olib, ya'ni tajvidlarni o'rganib oldik. Darslarimiz mobaynida endi esa Qur'on programmalari haqida gaplashamiz. Sizlarga birinchi bo'lib tavsiya qiladigan Qur'onim bu Qur'oni Karim, ya'ni turklarda Qur'on dasturi. Bu dastur ham juda chiroyli ishlangan, ya'ni oldingi qorlarimizga juda yaxshi ya'ni eski uslubda o'rgangan qorlarimizga, ya'ni Abdurahmoniy, Abdumalik, Bag'dodiy va shu kabi Qur'onlardan ilom aliflar bilan berilgan Qur'onlarga juda mos keladi va qorisi ham xuddi shunday ulab o'qigan. Dasturni boshqatdan sizlarga tushuntirishni boshlayman. Dasturni Play Marketdan yuklab olish uchun sizlarga opsiyaniyada silkasini qoldiraman ya'ni silka orqali o'tib bemalol yuklab olishlari mumkin yuklab olganinglardan keyin yana ichidan dasturdan yuklab olishni so'raydi bir yetmish megabayt yuklanadida keyin audiosi ikki yuz megabayt atrofida bo'ladi mana shu turgan holda pastdagi play tugmasini bosib ya'ni yuklab olishinglar mumkin vaqt olmagan holda men birato'la yuklab oldim va sizlarga bir boshqatdan dasturni tushuntiraman ya'ni fotiha surasidan boshlaymiz fotiha surasi ko'rib turgan bo'lsangiz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يعني ألف لام ألف ملان ولا بتش تبرين و ترك لها دم بتة طرف جبروس نماق ما ديدا يعني ولا بتش تانكي الرحمن الرحيم دب نماق يعني الرحمن الرحيم زواسليا إيش كان قا fathga qo'yilishi kerak emas bo'lgan o'zi bizni Qur'onlarda ya'ni Abdurahmon, Abdumalik Qur'onlarda, Bag'dodiy Qur'onlarda ham xuddi shunday. Lekin bular qo'yishgan bir tarafdan qulaylik, chunki nafas yetmaydigan bo'lsa, alhamdulillahi robbil alamin to'xtab rohmanir rohim to'xtab o'qishda juda foydali beradi chunki vasliya bo'lganda ar rohmanir rohimi ir rohmanir rohimi ko'pchilik o'ylanib qoladi ya'ni boshqa so'zlarda lazina bor allazina bor Xuddi shunda bir kelishini albatta so'zlardan tushunib olish kerak yoki ustozlar aytib shunda biroz mushkula bo'ladi o'quvchilarga.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 hop qaytamiz orqaga. Oxirigacha berilgan hamma surani vaqt hammasini 100% tortib olgan ya'ni xolagan qur'ondan o'qib ketaveradi bu narsani o'rtasidan qanday boshlaydi degan savol tug'ilishi mumkin masalan xolagan surani bir oyatidan kelib eshitmoqchi bo'lsangiz yoki bilmoqchi bo'lsangiz o'qib ketyapsiz bilmoqchisiz shunda ashoyatni ustiga bosib turadi vasuyirotil jibalu fakanat saroba bosmoqchi bo'lsak bosib turamiz va aytaveradi وسيرت الجبال فكانت سرابا Xuddi shunday. Hop. Yana bir dasturda yana narsalar haqida aytib o'tishimiz kerak. Ya'ni qur'onlar, ya'ni Abdurahmon Qur'onni o'qiganlar yaxshi tushunib ketaveradi. Ya'ni Tabarakallazi biyadihil mulku va huva ala kulli shay'in qodirunillazi ketadi. Ya'ni Abdurahmonning Qur'onlarda Unda esa qodirunil laziyda qo'shmagan, ya'ni qodirul o'qilishi mumkin. Lekin bunda albatta Abdurahmoni Qur'onida ko'rsatilgan ko'rsatmalarga ko'ra xato hisoblanadi. Chunki nil laziy qo'shilgan Abdurrahmonida ham, Bododida ham, Abdumalikda ham. Ya'ni bu yerda yana qaysi surada vaylul likulli humazatinil lumaza <clears throat> Humaza surasida bor. Shu narsa Humaza surasida qaranglar. Humaza surasida qo'shilgan nillazi qo'shilgan lekin tabarakallazida qo'shilmagan. Bu endi Qur'onda yozib chiqqan ahli o'zini ijtihodi ya'ni bularni olmaymiz lekin shunday o'qisa ham albatta hech qanday xato bo'lmaydi. qodurinlazi lekin Abdurahmoniydan shu joylarda farq qiladi. Biz aytib o'tish vazifamiz. bu joyi kelgan joyidan oxirgi nimasini ochish ekan. Xo'p. Iloji boricha bu yoqlarga tegmagan ma'qul ekan chunki bu yerda unchalik o'qishga kerak bo'ladigan narsalar yo'q ekan. <coughs> Tilda ingliz tili qilinadigan bo'lsa ham va bu shunday chiqyapti. Ya'ni boshqa tilga o'tmaydigan shekilli. Hmm, o'tmaydigan. Mana bu funksiyasini bilib qo'ysak bo'ladiku Renek tema xullas qorong'i rejimida o'tkazamiz ekan tungi rejimda o'qimoqchi bo'lganlarga nur surasi mana O'qisa ko'zni toldiradimi toldirmaydimi tajribada sinab ko'rmadik chunki qora rang bo'lgan bilan oq rangida baribir ko'zni bijiratib yanada ko'zni toldirish ehtimoli ham bo'lishi mumkin. Tavsiyamiz bunda bunda emas sariq fonda bo'lgani yaxshi edi. Lekin ichi sariq sarxunda adashmasak ha sarxunda shu turishi ham juda yaxshi holatda ya'ni ham o'qish odoblaridan juda ko'z charchab toliq qo'llagan darajada o'qimash kerak ya'ni me'yorida yarim soat yoq bu yoq o'qigan ham ma'qul endi hamma o'zini nimasiga qaraydi masalan kimdir yarim soatga toqat ko'tarsa kimdir bir soat kimdir ikki soat kimdir undan ham ko'p o'zini nimasiga qarab o'qiyveradi. Bu narsasiga to'g'risi tushunmadim. Tushunganim bo'lsa kommentga yozib qoldiringlar, ya'ni so'raladi o'rnini almashtiryapti bu yerda. Nimaga bunday bo'ldi? Ha. Demak, men bilishimcha bu yerda alifbo tartibi bo'yicha qo'ydi. Bu yerda xat choplar. choplar masalan qasd oyatni o'qiyotgan bo'lsangiz belgilab qo'yasiz. Masalan, Ra'd surasini ochamizda bir ikki varaq o'tkazamiz-da shu joyni belgilamoqchimiz mana uni bosib qo'yamiz o'k va mana shu yerdan chiqadi xudo xohlasa mana rad surasi chiqib qoldi so'nggi sahifalar degani bo'lsa kerak so'ng sayfalar, so'ng sayfalar deb yozib qo'yibdi pastiga ham chiqdi xuddi shu qur'oni Karimni tarjim taklif qilamiz o'qishinglarni chunki yaxshi Abdurahmon Abdumalik Bag'dodiy o'qimoqchi bo'lganlarga shu Qur'on juda yaxshi bo'ladi tez oralarda tez orada albatta Abdulaziz Quron haqida ham ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hozircha shu kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan da qiziqarli, foydali videolar tayyorlashga harakat qilamiz. Yana qanaqa videolar kutmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Albatta javob yozamiz. Qo'ldan kelgancha o'sha videolarni ham tayyorlashga harakat qilamiz. Sog' salomat bo'linglar.